umfli din această clipă până crăpăm sau învingem, numai eu poruncesc! O să vorbesc acum despre falși MC Care și încearcă norocul a fi sau a nu fi N-ai talent atunci ce cauți aici, nene Pentru voi am doi pumni și câteva semne în morții voștri sunt sătul de monștri Până acum nu mai văzut, dar acum o să mă știi Sunt cel care rupe capul, spunem tată Că ce-am făcut-o pe măta când era beată Altfel nu pot să fiu, de radical și gata Vin peste voi și vă sparg toată gașca Voi rataților, vreți toți la TV Dar încă nu v-au căzut dinții de lapte Vorba aia mai mulți MC decât ascultători Sunt câțiva buni, iar restul la gunoi cu voi Nu pot să înțeleg ce reprezinți tu Nu ar trebui să vă lăsăm liberul arbitru Încă cred că într-o zi mă voi schimba Dar până atunci scriu pe foaie toată viața mea Îi mulțumesc lui Dumnezeu că mă apăre de rău Și-am urmat o cale de a fi în felul meu Sincer să zic, n-am talent, dar am muncit Nopți nedormite, așterneam versuri pe beat Am cărat iarbă în armate, am hoinării pe stradă și m-am hotărât rapid Gătesc să văd de treabă, tu vorbește de hip-hop Dar nu știi niciun căcat Bă, atac pe toți timpiții ce se dau marcatul bag Simt ce reprezinți, mă erici pat dar pula Scoți album peste album, mai căcat ca borător Am întâlnit mulți timpiți retardați păliți la cap Ce mă criticau pe mine și muzica hip-hop După ce am recitat, un incitat paralizat Mă priveau ca pacienții bolnavi de handicap Dar că tu ești frumos, mutră de MC serios Cu versul tău mucos, panicos și dubios te dăm cu gâtul jos Din cercul vicios Că ești prost și mincinos Și nu știi să joci frumos Vă consider trădători Meritați o pedeapsă